In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Can't deny it, it's all true. Schatten Sie hiermit zum Oberbefehlshaber der Luftwaffe. Zugleich befördere ich Sie zum Generalfeldmarschall. Eine große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. die sogenannte Menschlichkeit. Das ist ein Geschwätz Schweinepfaff. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Ist Verrat gegen die Natur selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr Fremdraschken immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. bin jeden Außenseiter als gemeinschaftsfreund tot. очень слабится, а я с наслаждением. was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. euch ausgerechnet Himmler! Holen Sie mir Fegelein! um, Himmler soll verdienten